Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto où nous allons apprendre à créer une cerise bicolore en fimo. Pour commencer, je vais utiliser de la fimo jaune citron, rouge indien et translucide. Je prépare les mélanges de couleurs en respectant les proportions suivantes. Je malaxe suffisamment le rouge et le translucide pour obtenir une couleur homogène. Je recommence avec le jaune et le translucide. Je vais ensuite utiliser du papier à poncer gros grain pour le rouge et du moyen pour le jaune. Je frotte chaque boule sur le papier à poncer correspondant pour prélever un peu de pâte de chaque couleur. J'intervertis les papiers à poncer. Je roule délicatement la boule rouge sur le papier garni de fimo jaune pour y déposer des petites taches. Puis je roule la boule dans mes mains. Je procède de la même façon avec la boule jaune sur le papier garni de fimo rouge. J'assemble les deux boules de couleur. Puis je frotte la jointure entre les deux couleurs pour apporter du réalisme à ma création. Avec du papier à poncer grain fin 600, je frotte la partie jaune pour ajouter des taches sur la partie rouge. J'ai prévu d'en faire une boucle d'oreille en insérant ma tige à tête plate au centre en prenant bien soin de laisser la partie jaune en bas. Pour améliorer le réalisme, je lui donne une forme moins ronde. Avec mon outil de modelage, j'accentue un peu plus le réalisme en créant le creux caractéristique de la cerise. Je termine avec la jointure au niveau de la tige. Je passe la cerise à la cuisson. J'applique de la résine UV ou à défaut du vernis avec un pinceau adapté. Je polymérise ma résine à l'aide de la lampe UV. Pour créer la feuille, je vais mélanger de la fimo verte numéro 5 et de la Fimo vert feuille numéro 57 à proportion égale. Quand j'ai obtenu de fines marbrures en roulant et en tortillant suffisamment la Fimo, je lui donne une forme de feuille. Texturage avec le dos du couteau de précision. Je crée des crans autour de la feuille avec ma lame. Perçage avec ma pointe métallique. Je termine le texturage de la feuille et la passe en cuisson. le montage final, je forme un œil sur la tige de la cerise. J'ouvre ensuite mon anneau et je le passe dans le trou de la feuille. Je passe l'anneau et le crochet d'oreille dans l'œil de la tige de la cerise. Je referme mon anneau et ma boucle d'oreille cerise est prête à être portée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à porter vos impressions en commentaire ci-dessous. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto en vidéo. En attendant, portez-vous bien